Բարև ձեզ։ Եկեք խոսենք cache-ի մասին։ Ուրեմն ինչ է cache-ը։ Եկեք վերցնենք մի հատ շատ པարս օրինակ։ Ուրեմն պատկերացրեք դուք նստած եք ձեր տանը, սեղանի մոտ եւ փորձում եք ինչ որ հոդված գրել, բայց ինտերնետը գնում է։ Ինտերնետի կապ այլևս չկա։ Նենց որ որպեսզի ձեր հոդվածը գրեք, ձեր պետք են գրքեր։ Դուք նայում եք ձեր սեղանին եւ հասկանում եք, որ այն գիրքը, որ ձեզ պետք է որպեսզի այդ հոդվածը գրել, ձեր մոտ չէ Բայց դուք հիշում եք, որ դուք ունեք մի հատ պահարան, որի մեջ կան գրքեր։ Նենց որ դուք նախ եւ առաջ նայում եք այդ պահարանի մեջ։ Եթե այն գիրքը, որ ձեզ պետք է կա, բնականաբար ամիջապես վերցնում եք նրան, կարդում եք եւ գրում եք ձեր հոդվածը։ Բայց եթե չունեք պահարանի մեջ, այդ ժամանակ ի՞նչ է։ Ինչ եք անելու։ Ուրեմն, ողջունում եք, կա մի հատ գրադարան, ձեր ուրեմն քաղաքում, բայց պետք է հասնել նրան, ոնց որ դուք վեր եք անում, հակնում եք ձեր վերարկուն եւ այլն եւ այլն եւ քայլում հասնում եք գրադարան։ Հիմա, քանի որ ինտերնետը գնացել է, գրադարանը չի տալիս ձեզ գիրք, որ ձեզ պետք է, այլ կոպիան է գրքի տալիս, ոնց որ ուրեմն երբ որ դուք գտնում եք այն գիրքը, որը որ ձեզ պետք է, օրինակ հենց այս մեկը, ուրեմն գրադարանը Xerox-ը անում այդ գիրքը եւ տալիս է ձեր այդ Xerox գիրքը, որը դուք վերցնում եք, բերում եք տուն եւ տեղադրում եք ձեր պահարանի մեջ, որպեսզի դուք միշտ նա հասանելի լինի։ Այսինքն գործ անելուց հիմա, եթե ձեզ պետք է այդ գիրքը, դու կարող եք ձեզ ձեր պահարանում իրեն գտնել եւ ամիջապես օգտագործել։ Իսկ եթե ձեզ պետք է ինչ-որ մի գիրք, որը այլևս ձեր պահարանում չէ, Դուք նույնպես վեր եք կանում եւ գնում հասնում եք գրադարան, կոպիա եք անում, բերում եք եւ տեղադրում եք ձեր պահարանի մեջ, ձեր local պահարանի մեջ։ Ուրեմն այս պահարանը, որ դուք ունեք, այդա ձեր cache-ն է։ Այսինքն cache-ը ինչ է։ Միտքը ամբողջ նրանում է, որ եթե մեզ ինչ որ ինֆորմացիա է պետք, որը ինչ որ միտեղ հերու է նստած կամ ինչ որ երկար բարակ հաշվարկել է մեզ համար, որովհետեւ մենք նորից չգնանք կամ նորից չհաշվարկենք, չհաշվարկենք մենք կարող ենք իրեն պահենք, իրեն հիշենք ինչ որ մի մոտիկ տեղ, որպեսի էլի չգնանք հասնենք ու էլի այդ գործը անենք։ Այսինքն եթե մեր գործը գնալ հասնել գրադարանն է եւ գիրքը բերելն է, եթե մենք cache-ի մեջ պահենք եւ ապագայում cache-ի մեջ լինի այդ այդ ինֆորմացիան, մենք այդքան աշխատանք, այլևս պետք չի որ կրկնենք։ Okay, այսինքն ահագին շահում ենք այդ ժամանակ։ Հիմա Եթե այն ինչ որ մենք մանենք գալիս գտնվի մեր cache-ի մեջ, այսինքն մենք գտնենք նրան, դա կոչվում է cache hit, այսինքն ոնց որ կպավ, ջան, cache-ի մեջ էր, cache hit։ Եթե մենք նայում ենք cache-ի մեջ, բայց չկա այն ինչ որ մենք ուզում ենք, դա կոչվում է cache miss, այսինքն բաց ենք թողում, չկա, փուստ է գնացել, to պետքա գնալ հասնել գրադարան, որպեսի գիրքը վերցնենք, կոպիա անենք, բերենք եւ տեղադրենք մեր բահարանի մեջ։ Հիմա Իսկ ինչ անենք, եթե ուրեմն պատկերացրեք գնում ենք հասնում ենք գրադարան, որպեսզի գտնենք այն գիրքը, որ մեզ պետք է, բայց ողջում է գրադարանում էլ չկա այդ գիրքը։ Ողջում է ուրեմն գոյություն մի հատ պահեստ, որը բավականին հեռու է, այն քաղաքի այն ծերերում է, գրադարանից շատ ավելի հեռու է եւ այնտեղ հասնելու համար արդեն պետք է տրանսպորտով եւ այն եւ այն գնալ հասնել։ Հենց որ գնում ենք, հասնում ենք, գտնում ենք այն գիրքը, որը մեզ պետք է, օրինակ այս գիրքը այստեղ, այ կոպիա ենք անում այդ գիրքը եւ վերում ենք հասցնում ենք գրադարան, այնտեղ այնտեղ տեղադրում ենք, մի հատ կոպիա էլ անում ենք մեզ համար, որը մենք վերում հասցնում ենք ուրեմն մեր տուն։ Եվ միտքը նրանում է, որ հիմա ապագայում, եթե մեզ պետք է լինի այդ գիրքը, իհարկե մենք ունենք, եւ եթե ուրիշին պետք լինի, իրանք երբ որ գնան գրադարան, ահա, խնդրեմ, արդեն այդ կոպիան գրադարանում է, այլ պետք չի գնալ հասնել պահեստ։ Հիմա, ինչպես տեսնում եք, ստեղ կան ոնց որ Այս մեր local cache-ն է, չէ՞։ Բայց եթե լավ մտածենք, principi գրադարանն էլ է cache, չէ՞։ Այսինքն հենց հաստատվում որ մենք ունենք ոնց որ cache-երի շերտեր։ Առաջին շերտը դե երևի հենց մեր սեղանն է, հա, եթե այդ գիրքը արդեն դրած է մեր սեղանի վրա, մենք ամենչապես իրան օգտագործում ենք։ Դա ամենաարագն է։ Եթե այնտեղ չկա, սկզբից նայում ենք մեր local պահարանի մեջ, հա։ Դա ոնց որ երկրորդ շերտն է, հա, մեր caching-ի։ Եթե այնտեղ կա, շատ լավ, միանգամից վերցնում ենք, օգտագործում ենք, այսինքն տեղադրում ենք մեր սեղանի վրա, օգտագործում ենք, եթե չկա, նոր արդեն պետք է կոշիկները հագնենք, վերարկուն հագնենք ու գնանք հասնենք գրադարան։ Եթե այնտեղ կա ջան, բերում ենք, կոպիա ենք անում, բերում ենք, տեղադրում ենք բարանի մեջ, որտեղից արդեն օգտվում ենք։ Եթե չկա, պետք է գնալ հասնել արդեն տրանսպորտով, տաքսիով, բան, գնալ հասնել պահեստ, որտեղից արդեն պետք է վերցնել, կոպիաներ բերել հասցնել գրադարան, հետո նոր բերել հասցնել մեր պահարանի մեջ, հետո նոր ուրեմն սեղանին տեղադրել երբ որ մեզ պետք է եւ նրան օգտագործել։ Այսինքն կան շերթեր, հա, այս հայերարխիան caching-ի մենք տեսնում ենք ամենտեղ։ Օրինակ, սա ձեր համբյուտերն է։ Այսինքն ձեր համբյուտերում կա ուրեմն մի հատ պրոցեսոր, չէ՞, ու բարձում է այդ պրոցեսորը իր մեջ ունի հիշողություն կոչում են registries եւ իր մեջ պահում են հիշողությունը, որը իրան պետք է, այն ինֆորմացիան, որ իրան պետք է, որպեսզի ինքը ինչ-որ մի բան հաշվարկի, այսինքն ինչ է ստացվում։ Դա ոնց որ իր սեղանը լինի, հա, կարելի ասել, որ որտեղ որ ինքը դնում է այդ ինֆորմացիան, որ իրան պետք է եւ գործ է անում։ Եթե այն ինֆորմացիան, որ իրան պետք է չկա այդ սեղանի վրա, հա, իր մոտ, ինքը ստիպված գնում է հասնում է RAM-ից, վերցնում է, այսինքն հիշողությունից, main memory-ից, այսպես ասած, գնում հասնում է այդ RAM-ից վերցնում է այդ ինֆորմացիան, բերում է, ելի գցում է իր սեղանի վրա, այսպես registry-ի վրա եւ սկսում է գործ անել, չէ՞։ Հիմա ողջում է, որ པարզ բնականաբար այն ինֆորմացիան, որը իր սեղանի վրա է, շատ ավելի արագ է հասանելի, քան թե RAM-ը, որը ավելի հեռու է։ Բայց RAM-ի առավելությունը նա է, որ ինքը ավելի մեծ ծավալով է եւ ավելի շատ քանակով ինֆորմացիա կարող է պահել։ Նենց որ եթե մեր մոտ registries-ի մեջ չկա, processor-ի մեջ, ապա կարելի է գնալ եւ RAM-ից վերցնել։ Բայց բաժում է կամպյուտերն էլ ունի, ուրեմն հիշողության հայրարխիա, hierarchy իրականում համակարգիչները աշխատում են այսպես։ Ուրեմն կա պրոցեսորը իր հիշողությունով, իր registries-ով, ու ինքը նայում է, եթե այն ինֆորմացիան, որ իրան պետք է գործ անելը, արդեն իր մեջ է, արդեն սեղանի վրա է իր, կարելի ասել, մի անգամից բռնում աշխատում է։ Եթե չէ, ինքը սկզբից ստուգում է մի հատ ուրիշ cache-ի մեջ, որը կոչվում է L1 cache, դա ոնց որ իր պահարանն է, հա, մոտիկ մոտիկ նստած պահարանն է, կարելի ասել։ Եթե այն ինֆորմացիան կա, միանգամից վերցնում է տեղադրում է իր սեղանին, հա, իր registries image-ով սկսում է աշխատել։ Եթե չկա, նոր գնում է L2 cache։ Եթե այնտեղ կա, բերում է L1 cache կոպիանում, հետո բերում է իր մոտ, եթե ոչ, ուրեմն գնում է L3։ Եթե նոր L3-ի մեջ էլ չկա, նոր գնում է հասնում է RAM։ Եվ ողջում է, որ այն ճանապարհը դեպի ամեն մի այս cache-ը L1, L2, L3 եւ RAM-ը քանի գնում երկարանում է։ Այսինքն L3-ին շատ ավելի դանդ L3-ից ինֆորմացիա քաշելը շատ ավելի դանդաղ է, քան թե L1-ից, որը ավելի դանդաղ է, քան թե հենց registries-ից, հենց իր ոնց որ աշխատասեղանից, հա։ Իսկ այս պարագայում RAM-ը ամենադանդաղն է, այսինքն գնալ հասնել RAM, դա նույնն է ոնց որ դուք վերկանաք ու գնաք հասնեք քաղաքի այն ծայրի պահեստից վերցնեք գիրքը։ Իսկ L1 cache-ը ոնց որ կողքի պահարանը լինի։ Պատկերացեցիք, չէ՞։ Այսինքն ոնց է ստացվում, որ ինչքան մոտիկ է այս cache-ը, այդքան բնականաբար ավելի արագ է ինքնահասանելի։ Բայց հիմնականում այն քեշերը, որոնք որ ավելի մոտ են processor-ին, ծավալով ավելի փոքր են։ Okay։ Նենց որ այն ինֆորմացիան, որը իրանց մեջ չի տեղավորվում, որը չկա, պակասում է, այդ ժամանակ մենք պետք է գնանք եւ հարցնենք երկրորդ մակարդակի քեշից, հետո երրորդ, հետո ուտենց միջև այն ինֆորմացիան ստաց գտնենք, որ մեզ պետք է, հետ բերենք եւ իր հետ աշխատենք։ Հիմա, բայց մի հատ խնդիր կա, որ ցանկացած cache-ը ունի ինչ-որ սահմանափակում, թե ինչքան ինֆորմացիա իր մեջ կարող է պահել։ Օրինակ ձեր պահարանը, որը դուք ունեք ձեր տանը, ինքը անվերջ չի, չէ, ինքը ինչ-որ չափ ունի, որի մեջ կարելի է տեղադրել գրքեր, բայց ինչ-որ մի պահ այդ չափը սպառվում է։ Ինչ անենք այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ մեզ պետք է ուրեմն որոշել, թե որ գիրքը պետք է հանենք եւ ցավոք գցենք աղբը, որպեսի տեղ ազատենք նոր գրքերի համար, որովհետև էլ տեղ չկա, էլ մեր մեր բանը սահմանափակ է, մեր քեշի ծավալը, հա, հնարավորությունը, թե ինչքան ինֆորմացիա կարելի է իր մեջ պահել։ Նենց որ այդ ժամանակ մենք օգտագործում ենք այսպես ասած cache eviction policy կամ cache-ի վտարման մոտեցում, հա։ Ու տարբեր իրականում տարբեր մոտեցումներ կան, թե ինչպես ենք որոշում, որ գիրքն է պետք հանել, որպեսի տեղ ազատել նոր գրքերի համար, ամենապարզ ու ամենահաճախ հանդիպող ուրեմն մոտեցումը կոչվում է least recently used։ Միտքը նրանում է, որ այն գիրքը, որը ամենաերկար ժամանակ մենք չենք օգտագործել, ավելավա այդ գիրքը հանենք։ Միտքը ուղղակի ընդհանրապես դա է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք հետևենք, թե մենք որ գրքերն ենք ուշադիր, որ գրքերն ենք նայում, երբ որ մի հատ գիրք է գալիս ու զգում ենք, վայ քո տեղ չկա այլ պահարանում, գտնում ենք այն գիրքը, որը ամենաեկար ժամանակ մենք չենք նայել, չենք բացել, չենք օգտվել, նրան հանում ենք եւ տեղադրում ենք նոր գիրքը։ Դա կոչվում է list recently used։ Հիմա, էլ որտեղ կա cache, նու պրազում է browser-ի մեջ կա cache։ Ուրեմն առաջին անգամ, երբ որ դուք մտնում եք օրինակ youtube.com, ձեր ու գրում եք youtube.com, չէ՞, ուրեմն ձեր browser-ը ուղարկում է http get խնդրանք դեպի server, server-ը ուղարկում է HTML file, եւ ուրեմն browser-ը ուսումնասիրում է այդ HTML file-ը եւ գտնում է բոլոր հղումները, դեպի CSS file-եր, JavaScript file-եր եւ իհարկե նկարներ։ Եվ գնում է server-ից այդ բոլոր ֆայլերը քաշում է եւ իհարկե նրանց օգտագործում է որպեսի նկարի այդ ինֆորմացիան իր մեջ, բայց բացի դրանից այդ ամբողջ ինֆորմացիան ինքը նաեւ դնում է cache-ի մեջ։ Ինչու, որպեսի հաջորդ անգամ, երբ որ դուք մտնեք youtube.com, ինքը երբ որ HTML file-ը քաշում է, ինքը տեսնում է ու ասում է՝ «Մի տոպե, ստեղ կա հղում դեպի այս նկարը»։ Օ, ես արդեն ունեմ այդ նկարը, արդեն քաշել եմ, քեշի մեջ է, ջան։ Միանգամից վերցնում է, գցում է էկրանի վրա հասկանում եք, չէ՞։ Իսկ այն նկարները, որոնք որ նոր են, այն հղումները դեպի այն նկարների, որ ինքը տեսնում է, վայ քո քեշի մեջ չկա, այսինքն լինում է cache miss, հա, փուստա գնում, չկա cache-ի մեջ, այդ ժամանակ ինքը գնում է հասնում է ուրեմն server-ից, քաշում է այդ նոր նկարը, նկարում է էկրանի վրա եւ նաեւ իհարկե գցում է cache-ի մեջ, որպեսզի ապագայում կարողանա իրեն օգտագործել։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, որ youtube.com-ը server-ի վրա որոշում է ինչ որ ինֆորմացիա փոխել։ Օրինակ, file YouTube-ի logo-ն որոշում են փոխել։ Այդ ժամանակ ինչ կլինի։ Դե քանի որ հին ֆայլը արդեն cache-ի մեջ է, մեր բրաուզերը կշարնակի այդ ֆայլը վերցնել եւ նկարել էկրանի վրա, որը իհարկե այդքան էլ լավ չի։ Դա ունի մի քանի լուծում։ Դա առաջինը մենք որպես օգտագործող կարող ենք մեր cache-ը ջնջենք։ Այսինքն կարող ենք clear cache անենք որ նշանակում է, որ մենք cache-ի ինֆորմացիան ոնց որ ջնջում ենք։ Այդ ժամանակ հաջորդ անգամ, երբ որ մեր browser-ը ինֆորմացիա ուզի, ինքը կտեսնի, որ cache-ի մեջ իհարկե դա չկա, կգնա service կքաշի ամենավերջին, ամենաթարմ ինֆորմացիան, դա իհարկե cache-ի մեջ կդնի եւ կնկարի էկրանի վրա։ Բայց դա մի քիչ ավելի պրիմիտիվ լուծում է, դա ոնց որ օգտագործողի կողմից է լուծում։ Իսկ մենք որպես ծրագրավորող ինչ լուծ ինչ լուծում կարող ենք մատուցենք։ Ուրեմն ամեն փաթեթը, որը սերվերը ուղարկում է client-ին, browser-ին, ոնց որ կարելի ասել բաղկացած է երկու մասի։ Կա այն ամենակարևոր ինֆորմացիան, որ ինքը մեզ ուղարկում է, այսինքն նկարն է, JSON-ն է, JavaScript-ն է եւ այլն, հա, content-ը, եւ կա header, որտեղ որ ինքը ուղարկում է ուղակի հավելյալ ինֆորմացիա այդ ինֆորմ այդ ուղարկած ֆայլի մասին։ Ինչ տիպի ֆայլ է եւ այն եւ այն։ Ամենակ եք ուշադրություն դարձնենք այս cache control-ի եւ e tag-ի վրա։ Cache control cache-ի control, այսինքն ստեղ ինքը կարող է ինֆորմացիա տալ, որը որոշում է թե ինչպես այս ֆայլը պետք է ղեկավարի cache-ը, okay? Ամենակարևոր մասը այդ cache control-ի կարելի ասել այս max age, max age, այսինքն maximum տարիքը, այսինքն սա որոշում է ինչքան ժամանակ այս ֆայլը կարող է կամ իրավունք ունի ապրել cache-ի մեջ այս ժամանակ երբ որ սպառվում է, արդեն նա ենթակա է դուրս գալուց cache-ից։ Սա վարկյաններով է իմիջալուց նշված, այսինքն այսքան վարկյան այս ֆայլը կարող է ապրել cache-ի մեջ։ Հիմա, երբ որ այս ժամանակը սպառվում է, հիմա արդեն browser-ը հասկանում է, որ մի րոպե այս ֆայլը ֆայլի ոնց որ տարիքը անցել է, հա, ժամկետը անցել է, եւ ինքը նայեք ինչ է անում։ Ինքը ուշադրություն է դարձնում e tag-ի այս ինֆորմացիային։ Այս երկար բարակ այս թիվը հաշվարկած է ֆայլի ինֆորմացիայի հիմնված վրա։ Նենց որ նայեք browser-ը ինչ է անում։ Երբ որ նա ուզում է այդ ֆայլը հիմա կարդալ, քանի որ ինքը այլևս չի վստահում իրեն, որտեվ իր ժամկետը սպառվել է, ինքը ISE tag-ով մի հատ խնդրանք է ուղարկում server-ին, ասելով ես ուզում եմ այս ֆայլը։ Եթե server-ը նույնպես հաշվարկում է այդ e tag-ը իր ունեցած ֆայլի հետ եւ համեմատում է իրար, Եթե նույնն է, նշանակումը ոչ մի բան չի փոխվել եւ պատասխանը ուղարկում ասելով այդ նույն ֆայլը օգտագործի։ Եթե փոխվել է, ուրեմն նոր ֆայլը ուղարկում է, browser-ը վերցնում այդ նոր ֆայլը, թարմացնում է իր cache-ը եւ նկարում է էկրանի վրա։ Եթե դուք օգտագործում եք Express.js, ձեր ուրեմն static middleware-ը, որը server-ը անում կամ ուղարկում է կամ մատուցում է static ֆայլեր, նկարներ, JavaScript ֆայլեր, CSS ֆայլեր եւ այլն, դա automatic e tag-ները հաշվարկում է եւ դնում է header-ի մեջ, դա ուղղակի արվում է ձեր համար։ Իսկ cache control-ի համար դուք կարող եք նշեք max age-ը, այսինքն այն տարիքը, այն ժամկետը, որը դուք ուզում եք այդ ֆայլը ոնց որ ապրի cache-ի մեջ, այսպես գրում եք max.h, բայց ստեղ չեք նշում վարկյանների քանակը, այլ միլի վարկյանների քանակը։ Այսինքն այն վարկյանների քանակը, որ դուք ուզում եք, բազում պատկում եք 1000-ի եւ դա տեղադրում եք այստեղ։ Հիմա, բայց այս այս max.h-ը չնայած ինքը շատ լավ բան է, Մեկը ունի խնդիր, որտեղ պատկերացրեք MaxEdge-ը դրեցիք մի տարի, այն ինչ որ Google-ը առաջարկում է որ մենք անենք, որպեսզի մեր ոնց որ Edge-ը արագ աշխատի ու ճկուն աշխատի։ Բայց այդ նշանակում է որ մի տարի, եթե դուք որևէ բան փոխեք, որևէ JavaScript փոխեք, որևէ CSS փոխեք, որևէ նկար փոխեք, ինքը կշարունակի հինը նայել եւ այդ նոր այդ harm, այդ լոգիկան, որ դուք ավելացրել եք օրինակ ձեր JavaScript-ի մեջ, կլիենտները չեն տեսնի։ Ու դա խնդրեմ է։ Ինչպես կարելի է սա լուծել լուծում ենք հետևյալ ձևով։ Այս լուծումը իմիջիալոս կոչվում է cache busting եւ միտքը շատ պարզ է։ Նրանում է, որ ուրեմն քանց թե ունենաք հղում դեպի ձեր JavaScript file-ը, չէ՞, ունեցեք հղում դեպի JavaScript file-ը, ում անունը պետք է անընդհատ փոխեք։ Այսինքն ամեն անգամ այդ file-ի content-ը կապ չունի ինչ ֆայլը, նկարը, JavaScript-ը, CSS-ը, միշտ երբ որ իրեն փոխում եք, իր անունն էլ եք փոխում։ Հետևաբար browser-ը ինչ անում, երբ որ ինքը տեսնում է, որ կա հղում ձեր HTML-ի մեջ, ինքը կարդում է այդ հղման այդ հասցեն, այդ անունը այդ ֆայլի, ու ասում է՝ «Մի րոպե, այս հղումով, այս անունով ֆայլ ես cache-ում չունեմ»։ Cache miss Հետևաբար ինքը ինքը հոմ չգիտի այդ նույն ֆայլն է ուղակի փոխված, ինքը ընդհանրապես տեսնում է նոր անուն, որը չի բռնում իր եղածների հետ։ Հետևաբար ինքը գնում է server-ից քաշում ամենավերջին, ամենաթարմ ինֆորմացիան եւ նկարում է էկրանի վրա։ Հիմա, եթե դուք օգտագործում եք React.js եւ դուք անեք npm build կամ yarn build, ինքը կստեղծի այդ build papkan, որտեղ կա index.html, չէ՞։ Այդ index.html-ի մեջ, եթե դուք ուշադիր նայեք, կտեսնեք, որ բոլոր հղումները դեպի CSS եւ JavaScript ֆայլեր անունները իրանց բավականին խառն են, այսինքն խառը ինչ որ թիվ ունեն մեջը։ Ինչու՞, որտեվ եթե էլի build անեք, այդ խառը թիվը փոխվում է։ Այսինքն ամեն անգամ դուք build եք անում, ինքը բոլոր այդ հղումները եւ անունները այդ ֆայլերի խառնում է եւ նոր անուն է ստեղծում։ Հենց այս պատճառով որպեսի ապագայում, երբ որ ուրեմն դուք այդ այդ ֆայլ փոխած ֆայլը ուրեմն դնեք ձեր սերվերում, տեղադրեք ձեր սերվերում ու կլիենտը ստանա HTML-ը ֆայլը ու տեսնի նոր հղումներ, browser-ը տեսնի նոր հղումներ, ինքը ոչ թե cache-ից կկաթա, այլ կգնա ու կհաշի ամենավերջին ձեր ամենաթարմ ֆայլերը եւ կնկարի էկրանի վրա։ Այդքան բան։ Հույսով եմ ես քանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։